Hai, saya Sean. Dah lama kita tak berjumpa eh. So, hari ni alang-alang cuti, uh, Sean nak pergi memancing. So, adalah sedikit eh, peralatan mancing kat sini sikit lah. Sebab Sean ni bukan apa pakar mancing ke atau pakar angler ke apa, bukanlah. Tapi disebabkan um, sekarang ni ada rakan kerja seorang yang baru umur belasan sajalah. So, dia ni memang uh, hardcore lah hardcore fans lah untuk memancing ni so sekarang tengok baru pukul 7 je biasa saya belum bangun tidur pun tapi sekarang dah nak bergerak hari ni kita nak pergi ke Pahang di mana hometown hometown Sean lah So di sana ada sungai-sungai banyak ah, So hari ni kita main Ataupun kita memancing lah ikan air tawar Mata pun bengkak lagi man Belum cukup tidur lagi <laughs> ni ngantuk. So sekarang kita nak pergi uh, Fetch lah Artinya bawa uh, Budak tu dulu uh, Nanti kita pergi sarapan Dan kita gerak lah Jom inilah rakan ah, rakan memancing saya pada hari ini ya. So sekarang jom kita pergi makan dulu lepas tu kita bergerak. Okay gang. so sekian lama artinya dah sejam lebih perjalanan Kita dah sampai ya di spot pertama So spotnya macam ni saja. So macam ni sajalah So kita try, kita cari ikan yang kita nak tu bergantung lah. kalau ada tu ada, kalau tak ada kita tukar spot Alright, jom kita teruskan 嚟釣。咩啊？佢攞咩嚟釣？攞蟲咯。啲麵包蟲啊！啊，啲麵包蟲先得多嘛。即係你可以攞個蟲。麵包蟲釣唔到就再試其他嘢啊，勞試啊！Jom kita bergerak ke spot Bahaya ờ, ni Kena jalan slow-slow Jatuh dalam sungai Habis basah Oh, dah sangkut lah So, ni spot dia Kita try Turun ke bawah nanti lah Okay, kita try Yang Sean ni tak pandai mancing pun Saja je Okay Kita tunggu Suasana yang bagus lah eh. Tengah air air terjun ni consider sedap lah. Try lagi. Dapat ikan. Ada rekod tak? Tổng hát gọi là <laughs> tám triệu lục tô mua là à, baung bong bong xong à bông bông bông咦cái ly cái ly食咗入去啊勾。攞到冇？攞支棍仔撩佢啊！我揾支棍仔篤落去攞上嚟攞到應該，冇夾硬扯佢。睇我攞棍仔嚟。Baung guys, first strike dapat bong Uyo kuning. Eh, hey, ikan. 事啊！哦嗱，哦，愛愛愛呢個愛，我有攞龍嚟，藍伯母開張，哇藍伯馬咩味嘅黃味，唔係糯米啊，我個 kick 咗，你睇落嗰緊條嘢，佢有一路成個龍點會我，我個 kick 咗，kick kick out 咗。 lampam lampam kita simpan nah nak tak nak ah, itu cerita kemudian kita simpan dulu Uyuh, oh, audio now. Mula sawah. 好大條蝦啦，算呢啲咁嘅河。原來感覺到有嘅中間嗰度，燒咗。 <laughs> Okay, guys, so yang tadi spot tu dapat dua ekor je Satu ekor baung yang kecil dan satu ekor lampam So dah, dia dah tak makan lah So kita pindah, yang ni spot yang ketiga lah Ini dah consider air jeram lah ni Nanti sebab dia harap ada ikan lah nanti Tapi sebelum tu kita makan dulu Dah makan kita sambung balik Thank you. rumput dah cantik geng tapi tak adalah ikan yang nak sambar kumpau lagi di sungai yang ni sedih raja kumpau <laughs> anda kalau anda dapat lihat dia banyak anak ikan tu anak seberau ke apa lah banyak anak ikan kecil-kecil tapi dia tak makan pula kita punya mata kaya <laughs> so kita redah lagi ke atas sikit kalau tak ada, kita pindah spot pula Pindah spot lagi Okay guys, so Ini spot ketiga Last untuk hari ni Tengoklah keadaan macam mana Kumpau ke tidak Harap-harap dapatlah ikan eh. Alright, air cukup jenis Dan ha, sini ada aluran teras lah ha? Consider Bolehlah dapat Ikan banyak kot Tempat pun cantik ya. Ah. Okay, kita lagi. Alright, gengs. So, bahagian bawah tu susah sikit lah. Tak ada, tak ada apa kumpau je. Ya. So, kita pergi belah atas sikit. Ha, ini. Kita pergi belah atas sikit. Ni bawah tu cantik tapi tak ada. So, kita try sini pula. Ada apa tu? Uh. Nampak tak? Nampak tak? Apa tu? Wah, hebatlah cara dia renang. Dia macam ni je. Relax lah kaki dia. Tapi dia tak tenggelam lah. Relax lah. Nampak? Uh. Ni tak boleh zoom lah. Kalau boleh zoom, saya zoom kan. Ha, tengok. Kalau dia nak menyeberang sini, nanti saya halau. Wah, nampak? Dia makin kemari tu. Ha, ha, ha. Dia nak mari tu, saya halau dia. Ha nampak. Tak betul. Ha dia dah nampak saya dah. Ha. Besar. Ini kurang-kurang ah. 1 meter, satu meter lebih ada. A few moments later. Ha rasanya kumpau lah juga di sini ya. <laughs> tak ada Adalah dia sentap-sentap sikit lah Tapi Dia tak makan sangat lah dan member saya di belakang tu dia tengah casting pula. Dia try casting guna purple. Ah, last spot geng. Last hari pun dah malam lah. Kalau tak ada juga kita balik. Sekarang sudah pukul 6. 6.15 eh 6.18. Tempat dah cun. Tapi ada ke tak? Kita tengoklah. Xiao Yu Tiong eh. 去咬啊！